माना कि चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी मां की उंगलियों को जलाया करती माना चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी मां की उंगलियों को जलाया करती है कम वक्त इकलौती औरत है वो जमाने में जो जली हुई उंगलियों से भी बच्चों की भूख को मिटाया करती है